हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की और सी लैंग्वेज में एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम यूजर के द्वारा 50 नंबर एंटर करवाएंगे और फिर उसका सम होकर आ जाए ये एरे की मदद से करना है तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे सिंपल है यहाँ से एम्प्टी फाइल ले लेते हैं सबसे पहला काम ये एम्प्टी फाइल लेने के बाद यहां पर हमें हेडर फाइल लिखनी है ठीक है तो यहाँ पर हेडर फाइल लिखता हूं हैश इंक्लूड stdio.h ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर दी इसमें फिर एंटर करके नीचे आता हूं यहाँ मेन फंक्शन बना लेता हूं तो यहां मैंने लिख दिया मेन ठीक है और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे यहाँ पर करना क्या है इंट टाइप का डेटा टाइप लेना है और यहाँ पर हमें ए नाम का एक वेरिएबल बना लेना है ठीक है और ए में चूंकि एरे है तो इसमें पचास तक स्टोर हो सके अब चूंकि बाय डिफॉल्ट एरे का जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होता है तो इक्यावन नंबर कुल मिला के स्टोर होंगे इसमें ठीक है और यहां पर एक वेरिएबल सम नाम से बना लेता हूं ठीक है जिसमें इनिशियलाइज कर देता हूं जीरो और इनिशियलाइजेशन के बाद हमें क्या करना है आई नाम से एक वेरिएबल और बना लेना है ठीक है लूप चलाने के लिए तो ये तीन वेरिएबल हमने बना लिए हैं ये कॉमा देंगे इसके बाद और आई नाम से एक वेरिएबल अब यहां पे खत्म हो गया तो यहां पर अब टर्मिनेट कर देते हैं अब यहां पर मैं सीधा सीधा लिखता हूं प्रिंट एफ क्योंकि यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखाई पड़ेगा ये डिसाइड होता है प्रिंट से तो ये प्रिंट लिख दिया हमने प्रिंट लिखने के बाद यहां पे मैं दे देता हूं एंटर द नंबर्स ठीक है ये लिख दिया मैंने एंटर द नंबर्स तो ये इस तरह से आ जाएगा और यही चीज प्रिंट होकर आएगी अब करना क्या है अब यहां पे फॉर लूप लगा लेता हूं ठीक है यहां पे लगाऊंगा लूप रेपिटेशन के लिए लूप लगाया जाता है आपको मालूम ही है और आई चूंकि बताया था मैंने लूप चलाने के लिए मैंने बनाया है तो I is equal to zero यानी आई में इनिशियलाइज कर लिया zero I is less than equal to क्या करेंगे I is less than equal to 49 time चला रहा हूं क्योंकि बाई डिफॉल्ट एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से तो हमको केवल 50 नंबर ही स्टोर कराना है 51 नहीं स्टोर कराना तो यहां पे इसे दे दिया और देने के बाद क्या करना है यहां पर i को इंक्रीमेंट कर देता हूं तो i प्लस प्लस का मतलब i को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं ठीक है लूप की बॉडी करली ब्रैकेट से बना लेते हैं और फिर यहां पे अब स्कैन अप देता हूं क्योंकि यूजर एंटर करेगा दैट्स व्हाई स्कैन अप देना जरूरी तो ये स्कैन अप दे दिया और यहां पर क्या देना है परसेंट डी देना है तो परसेंट डी क्यों दे रहा हूं क्योंकि इंटीजर लिया है और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट डी ये दे दिया और फिर यहां पे एड्रेस ऑफ ए ठीक है एड्रेस ऑफ ए दे दिया और यहां पर आई में जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो ये हो गया अब इसको क्लोज करके और यहां से टर्मिनेट कर दिया मैंने और टर्मिनेट करने के बाद फिर यहां पे देंगे sum is equal to sum plus A I ठीक है ये हमने दे दिया इस तरीके से ठीक है और अब ठीक है तो ये ब्रैकेट हमने क्लोज किया और एंटर करके नीचे आएंगे अब यहां पे लगाएंगे प्रिंट ये लिखा मैंने प्रिंट एफ अब ये चूंकि इसलिए लिखा क्योंकि इसमें सम होता चला जाए पहले सम में जीरो स्टोर है फिर सब में क्या होगा इंक्रीमेंट होगा तो वन स्टोर होगा फिर टू स्टोर होगा थ्री स्टोर होगा ऐसे होता चला जाएगा ठीक है तो यहां पर सम इज परसेंट डी ये लिख दिया मैंने कॉमा दिया और कॉमा देने के बाद यहां पे इसको बंद कर दिया ब्रैकेट को अब ये प्रोग्राम बन गया है हमारा अब इसको सेव कर लेते हैं एक बार यहां से सेव कर रहा हूं इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं और यहां पर इसे नाम दे देता हूं सम डॉट सी डॉट सी लगाना जरूरी सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है अब यहां बिल्ड पे चल के कंपाइल करवा लेते हैं अगर कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा कंपाइल्ड हो गया अब इसको एक बार रन करवा लेते हैं यहाँ से यहाँ पे रन करवाने पे आ रहा है एंटर नंबर्स तो यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं पहले वन एंटर किया फिर टू एंटर किया फिर थ्री फिर फोर फिफ्टी नंबर काउंट कीजिए five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one twenty two twenty nine forty forty one forty two forty three forty four forty five forty six forty seven forty eight forty nine और ये फिफ्टी तो ये कुल मिलाकर 50 टाइम एंटर किया और इसका सम होके आ गया यहां पे देख सकते हैं 475 ठीक है यहां पे देख लीजिए 475 सम होके आया है इसको दोबारा से रन करवा देता हूं एक बार देखिए अब मैं केवल क्या करता हूं 1 को लेता हूं ठीक है 1 को अगर 50 टाइम मैं लूंगा तो यहां पे 50 आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 50 आ चुका है यानी 1 1 ही मैंने किया था तो ये 50 आ चुका है तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी अगर आ, आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप शेयर करें thank you for watching this video